simu bwana ni watu ambao wanafanya biashara kwa kupendana sana just imagine wameweza kukaa pamoja wakaitana wakakaa kitako na waka wakakubaliana kwamba mtandao A unayo ruhusa ya kumpigia mtandao B kwa kiwango hiki, au mtandao B unayo ruhusa ya kumpigia mtandao C kwa kiwango hiki. yaani wangekuwa ni watu ambao wapendani, ingekuwa mtandao A wewe ruhusa ambayo uko nayo ni ya kumpigia mtandao A peke yake, lakini pia ikuishia hapo. Watu wakakaa wakakubaliana ya kwamba hata kwenye kutuma hela wewe mtu wa A unayo ruhusa ya kumtumia mtu wa B kiasi chochote kile cha fedha, na makato yetu yatakuwa haya. Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo wana share in common lakini unapokuja kwenye swala biashara zaidi utasikia ah hiyo itakii kwa sababu huyu ni mtu wa mtandao fulani lakini kitu kikubwa kwenye mitandao ya simu sasa hivi ili uwe best ni kama utakuwa na teknoloji kubwa zaidi yani kama utakuwa ni mtu ambaye una provide internet yenye kasi kubwa zaidi it means kwamba watu wengi sana watakukimbilia kwa sababu dunia sasa hivi kila kitu ni data kila kitu ni internet eh? mtu hawezi kuenjoy smartphone yake kama asipoingia whatsapp asipoingia instagram asipoingia youtube na wale watu ambao huwa wanaupload vitu wanatamani akiupload video hata kama ni gb moja eh, imchukue muda mchache tayari kuwa amemaliza kuupload kila kitu ambacho anakiupload sasa kuna kitu ambacho nimekifanya nimechukua mitandao ambayo ni popular zaidi na ina users wengi. Sijafanya research kujua nani ana user wengi zaidi, lakini tunajua kuna ile mitandao ambayo ni popular, yani haraka haraka ukiamshwa hata usingizini, taja uh, utamtaja haraka haraka, utasema kuna Airtel, kuna Halotel, kuna Tigo, kuna Vodacom. Hiyo ni mitandao ambayo ya haraka haraka, ipo mingi. Tunajua kuna Zantel, kuna Smile, uh, eh, kuna TCL. TCL nimemwacha kwa sababu yeye ni legend tumwache pale mkongwe kitokea kipindi hiko ameanza kutuhudumia tumwekee pembeni lakini katika hawa watu wanne airtel halotel tigo na vodacom kila mtu sasa hivi anasema yeye ana 4g yeye ana 4g lakini nikatamani kujua nani ambaye ana 4g ambayo ina spidi kubwa kuliko mwenzie nani ambaye ana internet yenye kasi zaidi kuliko mwingine haimaanishi kwamba huyu internet yake ni mbaya ndio ana 4G pia ana provide 4G lakini nani ambaye ana take time fupi kwenye 4G yake kwenye network yake nilichofanya nimetumia geographical location moja na nikatumia simu ya aina moja nimetumia Nokia 6.2 kila moja nikaweka line kwenye hii simu nimetoa line zote hii simu ni simu ambayo unaweka line mbili kwa hiyo nikatoa line zote nikaweka line ya kwanza nikaanza na airtel nikaweka airtel eh, na nikapata majibu yangu ni nani ambaye ana internet yenye kasi zaidi nimetumia nokia 6.2 geographical location moja yani nimefanya kazi kwenye sehemu moja kwa hiyo kama ni coordinate ukizichukua zote zingesoma sehemu moja nilichofanya nimechukua airtel nikaweka katika simu nikatoa background application zote ambazo zinatumia data kwa hiyo simu ikawa iko free kabisa ha, ah, haitumii data nikaweka line ya airtel nikajiunga kifurushi cha 1 moja ukiingia kwenye menyu yao pale kuna internet dial 1 moja ambao anakupa mb 350 and then ukiingia katika play store kuna game inaitwa beach buggy racing ambayo ni game ya mb uh, 82 wake na 82 ni 81.6 something ambayo ni kadiria ni 82 kwao nilichofanya nimeanza na airtel E, nimejiunga kifurushi changu vizuri kabisa nikatoa application zote ambazo zinatumia internet eh, and then nikaanza kudownload ile application pale ambapo imeanza tu kudownload nikatumia st nani uh, stopwatch nikawa na stopwatch ambayo ilipoanza ku, kuanza kuhesabu kudownload mi nika nika start stopwatch nikaangalia je nani kwa, kwa, nani akidownload hii game kwenye geographical location ya sehemu moja simu ya design moja kila mtu ana 4g je yeah, huyu atatumia dakika ngapi huyu atatumia dakika ngapi nikaanza na airtel nimejiunga kifuu cha 1000 mb 350 na airtel yeye alitumia dakika 2 na sekunde 31 airtel baada ya airtel nikahamia na halotel halotel nikajiunga naye pia kifurushi cha siku cha 4g kile cha 1000 na uzuri bwana tumpigie kidogo makofi halotel kwa sababu halotel bwana mpaka sasa hivi anaendelea kutupa uh, data nyingi zaidi just imagine kwa shilingi 1000 halotel anakupa gb moja E, na nikiangalia katika data yangu hapa ni halotel peke yake ndo ana hiyo ofa gb moja kwa shilingi elfu kwa siku airtel yeye ametoa mb 350 hata imetoa gb moja yeye pia nimedownload game hiyo hiyo ambayo ina ukubwa wa mb 82 yeye akatumia dakika moja na sekunde 50 airtel imetumia dakika mbili na sekunde 31 halotel dakika moja na sekunde 50 baada ya pale nikamia kwenye tigo tigo naye pia ni 4g uh, ah, kifurushi cha siku internet shilingi elfu moja na yeye tigo ni kama airtel ametoa mb 350 ambaye kwa upande wake tigo na yeye ametumia dakika moja na sekunde 14 kwa hiyo ukiangalia hapa halotel na tigo wawapishani sana wote dakika moja wamezidiana sekunde tu airtel peke yake ndo amefika mpaka dakika mbili baada ya hapo nikamia kwenye vodacom vodacom na yeye ambaye nimeenda kwenye nunua bando internet super internet siku eh, yeye peke yake ndo anatoa mb chache zaidi kwa shilingi elfu moja anakupa mb mia tatu vodacom mb mia tatu wenzake hawa wawili wana 350 350 halotel ana gb moja vodacom yeye ana mb 300 kwa upande wa vodacom yeye ametumia sekunde 38 kudownload hii game e, game yenye ukubwa mb 82 hata spidi yake ilikuwa inaenda kwa kuruka yani ni 6 10 20 22 ametumia sekunde uh, ah, 38 kwa hiyo ukiangalia kwenye hii mitandao ambayo ni common kwenye upande wa 4G tunaweza kusema Vodacom 4G yake ina kasi zaidi. Nadhani hii ndio sababu ambayo inapelekea Vodacom bata bando lake kuwa expensive yani bando la vodacom ni expensive sana just imagine amekupa mb 300 nadhani anatamani pia angekupa hata mb 1 kwa shilingi 1000 kwa sababu ya hiyo kasi ambayo amekupa ila kuna kitu ambacho natakiwa kufahamu hawa wengine haimaanishi kwamba uh, mitandao yao haina kasi hapana huenda labda wana users wengi sana watu wanaotumia lakini siamini kama wana users wengi sana kwa sababu vodacom ni mkongwe pia tigo ni mkongwe uh, airtel ni mkongwe tokea bas kipindi hiko halotel labda kidogo tungesema kwa sababu lakini halotel ana user wengi kwa sababu ni mgeni ila hao wengine nadhani kitu ambacho anakifanya sina uhakika ila nadhani kitu ambacho anakifanya wana dawa kasi kwa kipi, kwa kiwango labda ukinunua bando la shilingi elfu thelathini kasi yake haitokuwa kubwa kwa mtu ambaye amenunua bando uh, la laki moja